champion. This is such an honor. I'll tell you about it sometime. Não worry, Aí eu me pergunto de novo quanta mina esse cara deixou de pegar. <laughs> Vai virar main rave. Vamos, amigos. Vámonos, vamos. Ah, só vai todo mundo aqui. Né? Vai lá. um, dois, é três. Ou. É, se der sorte, tá tem três empates. Só nós. pra sair feliz. Tem, tinha uns caras aí já. Não sei, mas eu só tô. Você entrou lá dentro só pra. Peguei uma mochila. Não quase. Não sei. Eu sei que eu dei um trabalho neles com o triple take. Tem gente aí embaixo, eu acho. Tudo bem? <laughs> ah, eu tô Olé. <laughs> Eu sou o no kill leader. sou Kyolina. Já vi isso sim, você vai ter que ver. Né? Essa eu tenho. Só, só, só assim pra você acreditar que eu, que eu sou muito top. <laughs> Aí chega lá, tá lá, 0 FPS no vídeo, tá ligado? <laughs> tá gravando nada. Vamos lá pro quiz. Não deve ter HP. Eu vou pra aqui. Falando em HP. Triple Take. Triple Take só não é boa porque ela, ela é triple tiro, né, mano? É, ué. Dei 70 de dano toda vez que eu atirava. Não matei, mas Nem sei eu quero pegar aqui. Eu vou voltar porque tem um, um shieldão azul que eu deixei lá, mas não tinha células. Eu vou lá no The Pit. Pode, pode ficar de boa que eu vou voltar, velho. Você tem? Célula não. Teria. Não, tem um 4 aqui. Ah, aqui, não, aqui ó, tá fechado, aqui tá fechado, não tem ninguém. Tem muita coisa aqui. Devia ter deixado no portal pra você. Ô, oh, tem gente aqui. Tá tirando você? É. Puta merda. aqui. Uma Wraith e um Pathfinder. E uma Watts. Tá bem minha, cara. Calango de cueca, cara. Vocês mataram? Não, não, eu vou correr. Os caras tá do seu lado. Mas eu sou ruim. Nossa, eu não sei como os caras não viram você. Eles viram? Atirei neles. Eles me ignoraram, é diferente. Dá espaço aí. Onde? Lá no, na favela. <laughs> Ai, caralho. Ok. Deixa aqui começar. Hum. Porra. problema é do triple que demora pra tirar, velho. Eu, eu nem, nem os... ligo muito pra isso. O foda é saber qual dos três tiros vai pegar na cabeça. <laughs> As pessoas se mexem, né? E na hit descansa as merdas. Ó, vai ter um. Tô vendo. aqui ó, pra você. Você quer ir lá de novo, só que por trás aqui? A gente vai ter que dar a volta, né? Ah. vamos ficar aqui. Eu preciso pegar loot. Pode pá. Opa! Sério? 150? <laughs> 300. Aqui, aqui, aqui. Sai fora, Minri. Oh, me dá esses fedão. Dessas balas leves aqui. Esse estabilizador, isso aqui, isso aqui. Dá umas balas de energia. Tá com a R99 aqui, melhor. Essa Rafe deu uma de, de eu, você viu? Ruim pra caralho. Oh, tem mais. Tem gente. Você quer ir lá? Calma que eu preciso curar. Mas você quer ir lá? É, vamos, é, o cara tá aqui. Dei 37 já. Na HS. Acertei bastante tiro, mas não foi muito pra matar não. Caralho, errei todos os tiros. O Kraber vai acabar as balas aqui. Headshots. Down that one. Charging on my shields. Sense it, sense it, sense Vamos vazar aqui. eu morri por causa que eu tô tomando. Não, o que que tá acontecendo comigo? Não tô acertando, tio. <laughs> Caguei pra você, tá caindo, Chavinho. Tô falando de mim. Cara, vambora. Ô oh, caralho, troquei. Ó, oh, tem uma. Desculpa, isso aqui. Ah! Eu vou morrer, velho. Ou não. Não dá pra sair, é pra mim mandar mais rápido. Olha isso, mano. Tô com 6 kills. Porra. Quer bala de shot? Hum, quero. Vou deixar aqui no meio do caminho. Já fiz o anel, fecha aqui no, no The Pit. Nem deu tempo de explorar aqui. Tem um monte de coisa. Pontinho. Né? Você quer alguma coisa? Shield? Uh, hum. Não. Vambora. Oh Eu tô com muita shield patching myself up. Vou pegar uns. Ó, oh, vai ter, tem outra coisa aqui. Ah, suas coisas tá vindo, tá não? Oi? Suas coisas tá aí, ó. É. Não tinha muita coisa. Oh, não, é bom que você pega alguma coisa perde, na chuva depois. Esse choke aqui, ó, vou pegar. a mosca. Ai, ó. Oh. Quantos metros? 230. Será que eu dou um tiro? Onde? Aqui, ó. Ah, ele tava, ele tava parado. Eu, Nossa, vi, tava... eu vi quando ele saiu. Eu já fiz os cálculos lá, 230 metros, né? deixa eu ver, mirar aqui. É da hora essas miras. <laughs> Ele foi embora, eu até desisto. Acho que é melhor a gente ficar pro late game. acho que me virou. Parece então, que estão de crabber então, também. Parece não, certeza. <laughs> Então fica esperto, não fica parado. tá de crabber. Ah, deixa eu ficar de pé aqui parado. Não tava de pé, tava agarrado. Tava não, tava de pé. Eu fiquei de pé porque tinha um bagulho na minha <laughs> cara. Esse jogo não serve pra porra nenhuma. Ninguém pra aparecer com uma na também ali. I don't know. Pô, vai cair um carpete pra ele aqui, logo. Se você quiser puxar nessa mulher. Uma árvore na minha frente, eu não consigo ver o tá ruim. Calma, fala onde ele tá, gente Eu tô revivendo, cara. O cara tá aqui embaixo, mas o sniper tá lá na puta que pariu. Não, eu quero saber onde tá esse cara embaixo. Ele tá se curando aqui. Parece ele não Não né? Vou rushar nele. Cuidado. Tô vindo aqui. Escutando passo. Uhum. O jogo minimizou. What the fuck? Voltou. Para de minimizar! Tá aqui, Suji! Tá, eu voltei. Acho que é o OBS que tá. Vamos lá. Cuidado que tem um cara. Cuidado que tem uns caras nas nossas costas. Falei! <laughs> Sério, Raid? Ela ah, não tem certeza. Maybe, né? Nossa, boa. Eles estão aqui em cima, eu acho. Vai, Spider-Man. Mano, eu dei muito nessa Bangalore aqui, ela tá muito miada. Ah não, derrubei. Ah não, sei, derrubou. Esse jogo tá tenso. Mano, se eu não subir pra ouro com essa partida aqui, mano, eu vou, eu vou parar de jogar esse jogo. Você já tá Silver 10? Não, tô zoando, cara. Cara, eu queria muito estar tá com uma boa agora. Só pra ter certeza. só quero meu loot. Tem alguém aqui em cima, aqui, ó. Cadê? Marca. Aqui. Eu tô fudido, que eu tô com nada de HP, ele tá aqui. Tô aqui do seu lado, procurar. Beleza. Nossa, tá aqui, sujinho. Agora entra aqui rápido e vai vir. Tem, tem nego pra lá, hein? Vem cá, vem. Tá vindo já. Mano, ela tá fechando, tão fudido. Vai embora. Vamos perder por causa do anel. Abra essa porra. <laughs> Falei. Nossa, velho. Fala aí, Xavier. Joguei pra caralho. Jogou. Nossa, deu um tiro de crabo agora também, velho. É sério, se eu não tivesse com a triple, tivesse com a longbow, tinha feito pelo menos algo melhor. 140 XP. Quanto de dano? 1330. Cadê? Dano, dano. 300 de louco. Nossa, devia ir direto pra ouro agora.